上一次我们提到，我的朋友思思因为反复的左眼视力下降、视物模糊，去神经内科就诊，怀疑是视神经脊髓炎这样一种“美女病”。医生说呀，她要做一系列的检查才能够确诊是不是这样一种疾病。如果你也像思思这样出现了视力的下降，需要做神经科的检查，需要做哪些检查才能够确诊呢？ 首先，以视力下降疾病的患者呢，当然是需要排除眼科的一系列的问题导致的视力下降。我们至少要做一个矫正视力，也就跟我们平时配眼镜一样，需要做一些戴眼镜之后，排除我们因为屈光不正导致的视力下降因素之后呢，真实的因为视神经受损或者视觉通路受损所导致的视力下降，到底到了怎样一个程度？ 针对视力的问题，最好能够做一个视觉诱发电位电生理的检查。通过不同的光的刺激，我们来收集脑袋视觉相关的对于光的刺激所产生的一系列的电位的活动，从而判断视觉的通路到底是哪一段受到的损伤比较严重。 那么我们前面也提到了，这样一种谱系疾病，除了影响我们的视神经之外呢，它还很容易影响到我们的脑袋和脊髓，产生一系列的脱髓鞘的营造。所以说，我们至少要完善头颅以及脊髓的核磁共振的平扫和增强的检查，观察一下我们的中枢神经系统有没有脱髓鞘的病灶。 病灶的大小、严重程度等等。那么，特别是增强的检查，是在平扫检查的基础上呢，观察有没有活动性的病灶。有一些病灶呀，它虽然出现，甚至有活动性的病变的可能，但是患者由于它的整个的症状的程度和抑制性特别大，并不一定会被我们所发现，从而容易被忽视。最后呢，还有一个非常重要的检查就是。了解更多医学科普知识，请您关注我。